Это сыр моцарелла, пепперони, колбаса с солями, томатный сок, томатная паста, соль, сахар, черный перец, красный перец острый, чеснок в сухом виде, орегано, базилик. Для теста нам понадобится мука, сахар, соль, дрожжи, растительное масло, вода. Так, для начала мы замесим тесто. Пропорции будут а, записаны внизу под видео. Теперь мы выливаем воду. thank you